तस्मै श्रीगुरु श्रीभाग्वपतये नमः श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो પ્રાતઃ સ્મરણીય વિશ્વવંદનીય ગુરુવર્ય પૂજ્ય શ્રી પિતૃચરણના યુગલ અરવિંદોમાં કોટી કોટી દંડોત પ્રણામ કરું છું समुपस्थित ચિરાયુષ્યમાન જેમના મુખારવિંદ દ્વારા શાસ્ત્ર અને સંગીતનો સમન્વય સાથે શ્રમદ ભાગવતનું પૈપાન આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ એવા શ્રી ગોવર્ધનેશજી વિદ્યુતગણ પરમાત્મીય શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞના સંયોજક જેમના મનોરથ સ્વરૂપે આ સુંદર સત્સંગનું આયોજન થઈ રહ્યું છે એવા ઉમેશભાઈ અને એમનું સમસ્ત વૈષ્ણવ પરિવાર એવમ શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞમાં સત્સંગ મેળવી પોતાનું વૈષ્ણવી જીવન ધન્ય કરવા આવેલા આપ સૌ વહાલા વલ્લભીય વૈષ્ણવજનો વધારે સમય નહીં લઉં કારણ કે કથાનો ક્રમ પણ આપણે આગળ વધારવાનો છે ગઈકાલે પ્રથમ દિવસના વિરામ બાદ ઘણા વૈષ્ણવોએ અને વૈષ્ણવોની સાથે સાથે અમારા પૂજ્ય બાએ પણ એક ખૂબ સુંદર વાત કરી કે અમદાવાદની અંદર આવી કથાનું શ્રવણ હજુ સુધી અમે કર્યું નથી એટલો બધો આનંદ સંતોષ થયો કથાઓ તો અવારનવાર આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ પરંતુ પૂજ્ય દાદાજીની એવી આજ્ઞા ને એવો આગ્રહ કે બહારની વાતોનો વધારે સમાવેશ ન કરતા બાહ્ય ખોટા વિવેચન દ્રષ્ટાંતો ન આપતા મૂળ મૂળ મૂળ કથાઓનો વિસ્તાર જો કરવામાં આવે તો રસિક શ્રોતાજનોને વધારે આનંદ મળે વર્તમાન સમયમાં પ્રિયજનો કથાનું આયોજન કરવું કથાનું શ્રવણ કરવું અને કથા કહેવી આ ત્રણેય વસ્તુ દુર્લભ અને કઠિન છે એક તો આયોજન કરવું ઘણું જ કઠિન સાથે સાથે આયોજન તો થઈ જાય પણ ચાર કલાક પાંચ કલાક એક આસન ઉપર બેસીને કથાનું શ્રવણ કરવું એ એનાથી પણ દુર્લભ કઠિન અને એની સાથે સાથે હજી શ્રોતાઓને તો ઘણી બધી છૂટછાટ મળે જલ પણ લઈ લે ઊભા પણ થઈ જાય પણ વક્તાને ચાર કલાક પાંચ કલાક સુધી એક આસન ઉપર બેસીને ધારા પ્રવાહ બોલવું ખરેખર આ બધું ક્યારે શક્ય બને અતિ હરિકૃપા જાહી પર હોય જ્યારે અતિ હરિકૃપા થાય ભગવદ કૃપા પૂર્ણ સ્વરૂપે શ્રોતા ઉપર આયોજક મનોરથી ઉપર અને વક્તા ઉપર આ ત્રણેય ઉપર અતિ હરિકૃપા પૂર્ણ સ્વરૂપે કૃપા ઉતરે ત્યારે જઈને સત્સંગ પીરસાતો હોય છે અને સત્સંગ ઝીલાતો હોય છે ઘણી વખત વિચાર આવે પ્રિયજનો કે શા માટે કથા શા માટે કથાનું આયોજન શા માટે શા માટે આપણે કથાનું શ્રવણ કરીએ એ પાછળનો હેતુ શું છે એમને આયોજન થતું નથી ઘણો બધો સમયનો ભોગ સંપત્તિનો ભોગ અને સાથે સાથે શ્રમનો ભોગ દેવો પડે છે આ કથા સાંભળવા પાછળનો હેતુ શું છે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખો કે હેતુ વગર ધ્યેય વગર લક્ષ્ય વગર કરવામાં આવેલું કર્મ ક્યારે પણ પૂર્ણતાને પામતું નથી કથા શા માટે આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ આપણે હેતુ નક્કી કરવો પડશે શ્રોતાઓને પણ એ ખબર હોવી જોઈએ કે કથા શ્રવણ શા માટે મનોરથી પરિવારને પણ એક ખબર હોવી જોઈએ એનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કથા શા માટે હું કરાવી રહ્યો છું એક હેતુ નક્કી હોવો જોઈએ ઘણા સમયથી અનાદિકાલથી આપણે શ્રવણ કરતા આવ્યા છીએ કે જે પણ આ કલિકાલની અંદર કથા શ્રવણ કરે છે એને મોક્ષ મળે હા કે ના સંભળાતું નથી બરાબર છે કાંઈક પણ ભૂલ હોય તો કહેજો કથાના શ્રવણથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે હા કે ના બરાબર એક સ્વાભાવિક છે આ વસ્તુ અને આપણે વર્ષોથી આ સાંભળતા આવ્યા છીએ પણ આપણી પુષ્ટિ પરંપરાની અંદર વૈષ્ણવો શું કહે છે કે ભાઈ આપણે કથાના ફળ સ્વરૂપે મોક્ષ નથી જોઈતું આપણને તો શું જોઈએ છે ભક્તિ જોઈએ છે હા કે ના તો શું મોક્ષ નથી જોયતું ભક્તિ જોઈએ છે તો મોક્ષની પરિભાષા શું છે મોક્ષ કેમ નથી જોઈતો મોક્ષનો સંબંધ આપણે કેવલ મૃત્યુથી કરીએ છીએ મુક્તિનો સંબંધ કેવલ મૃત્યુથી છે નહીં ધ્યાનથી સમજો પ્રિયજનો મોક્ષનો મતલબ મુક્તિ અને મુક્તિનો સંબંધ કેવલ કેવલ કેવલ કેવલ મૃત્યુથી નથી કથાના શ્રવણ પછી આપણને મુક્તિ મળે મોક્ષ મળે આપણો મોક્ષ કયો છે કે આપણે આપણા અજ્ઞાનથી મુક્ત થઈએ એ જ આપણો મોક્ષ पुष्टि मोक्ष कौन सा है कि हम हमारे में रहे रहा हुआ जो अज्ञान है और वो अज्ञान के चलते इतना सारा अंधकार हमारे चारों ओर फैल चुका है कि हमको कुछ दिखाई नहीं देता ये कथा ये सत्संग हमारे में रहा हुआ वो अज्ञान अंधकार दूर करेगी પુષ્ટિ મોક્ષ પ્રિયજનો એ જ છે કે જે આપણી અંદર જે અંધકાર છે જે અજ્ઞાન રહેલું છે જે અંધકાર છે અંધારું રહેલું છે એને આપણે દૂર કરીએ એનાથી આપણે મુક્ત થઈએ જો અંધા અંધારું હોય ને તો એમાં સામે નજીક પડેલી વસ્તુ પણ આપણને દેખાતી નથી અનુભવાય ખરી આપણે એને સ્પર્શ કરી શકીએ એને અનુભવી શકીએ પણ જોઈ ના શકીએ શ્રીમદ ભાગવત આપણી અંદર રહેલો અંધકાર દૂર કરશે હું અને મારું બસ એમાં જ રહેવું એ જ આ જીવનું અજ્ઞાન અને અંધકાર છે સાત દિવસની પ્રિયજનો આ યાત્રા છે આજે બીજો દિવસ થયો હવે આજના દિવસથી જો શરૂ કરીએ તો છ દિવસ આપણી પાસે છે અને આ છ દિવસની અંદર આપણે આ છ વસ્તુ આપણી અંદર રહેલો કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ અને મત્સર આ છ વસ્તુનો ત્યાગ કરવાનો છે આ છ છ અંધકારમાંથી આપણે નીકળવાનું છે લોકી કામનાઓનો ત્યાગ કરવાનો નાની નાની વસ્તુઓમાં આપણને જે ક્રોધ આવી જાય છે ગુસ્સો આવી જાય છે ઘણા એવા હોય ને કે જેને વતાવાય પણ નહીં નાની નાની વસ્તુમાં જે આપણને ક્રોધ આવે છે એ ક્રોધ દૂર કરવાનો છે લોભ મોહ મદ મત્સર આ જેટલા પણ અંધકાર આ જેટલા પણ અજ્ઞાન ને આપણે લઈને આવીએ છીએ પ્રિયજનો એક સંકલ્પ સાથે આપણે આ છ દિવસની યાત્રામાં એને દૂર કરવાના છે આઠ દિવસનું આ પર્વ છે સૌથી પ્રથમ દિવસે આપણે શોભાયાત્રા કરી ગઈકાલે એકાદશી હતી અને એક મંગળ પ્રારંભ આ યાત્રાનો થયો અને આજે બીજો દિવસ તો વધારે સમય ન લેતા ઘણો આનંદ આપણે બધાએ લેવાનો છે માણવાનો છે તો બસ એ જ કે આપણી અંદર રહેલો અંધકાર અજ્ઞાન આપણે દૂર કરીએ શ્રી વલ્લભને શ્રી ગુસાઈજીને આપણા શ્રી ગોપાલ પ્રભુને એ જ વિનંતી કરીએ કે અમને એટલું બળ આપે અમારી અંદર એવું સામર્થ્ય આપે કે અમે અમારી ભીતર રહેલા અજ્ઞાનને જોઈ શકીએ જાણી શકીએ અને એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ તો બસ એ જ અહોભાવ સાથે મારી શુભકામનાઓ શુભેચ્છાઓ વ્યક્ત કરતા મારા વાકપુષ્પોને ભાગવત સ્વરૂપના યુગલ ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી